Wow. Kita begini loh. Ini kan manusia biasa. Hei. Ito. Aduh, toiletnya pindah sini. Ah. Nomor loro. Ayo sa TikTok. Gusto sa ulit challenge. <laughs>